こんにちは、粟田洋介です。今日はこの間別の動画で色を塗ったこのキャンバスに布を貼って絵を描いていこうと思います。童心に帰ってと言いたいとこですが、子供の時の私がこの絵の描き方をして果たして楽しいと思うでしょうか。でも今の私は楽しいと思うんじゃないかと思います。 厚手のキャンバスと薄手のキャンバスがありますがキャンバスというか布ですねこの薄手の布を先にここに貼ろうと思いますこんな感じかなこの端をほどいてふさふさにしていこうと思いますここにちょっとジェストとアクリル絵の具を混ぜて で先にこっちに塗って裏にも塗りたいんですがそこれ混ぜたやつが足りなくなったんで普通の白いジェスを塗って貼ります白とピンクが混ざった感じになりました こんな感じですね。はみ出していますが、別に気にする必要はないです。ジェスをつけると、このように貼り付きます。今度は、厚手の布ですね。厚手のキャンバスを、適当な大きさに切って、これをふさふさにして、こんな感じで貼ってみようかな。 この色をちょっと 子供らしい絵、子供のような自由な発想、そういった言葉があって、なんとなく意味はわかるんですけど、子供らしさってなんだか大人が子供に押し付けた子供の理想像みたいだなって今日ふと思いました。例えば男はこうあるべきだとか女はこうあるべきだみたいな感じで子供はこうあるべきだという感じですね。でも男性も女性も子供も大人も一人一人違うし 子供らしく自由にのびのびと絵を描け。そうもし子供に言ったとしたら、それは逆に子供の自由を奪う言葉になってしまうかもしれないと私は思います。 結構自由に大胆に貼り付けて楽しかったんですけどもしも子供の時に私がそういう風に絵を描かされたら楽しかったのかなって思ったんですが多分それなりに楽しかったと思います でも私は子供の時は見たものをそっくりに描くのが楽しかったので、そういう意味ではすごく子供らしくない子供でした。小学校の時の図工は、ああ、これは子供らしい発想だ、みたいな作品を作っている子供がすごく褒められて、でも私は子供らしい作品を作らなきゃならないとか、そういうふうに思ったことはなくて、 自分で好きなように書いていたので、それはそれで良かったと思うし、全然不満はなかったんですけど、私は図工が大好きで、絵を描くこともなんか作るのも大好きだったんですが、図工の先生からは一回も褒められたことがないし、成績も普通でした。 何人かの子供のレッスンをやっていて、一人絵が上手な子が見たものを上手に描くみたいな絵を描いていました。私のレッスンは自由に絵を描くことなので、私はその子の絵がつまらないなぁと思ってしまいました。そのことは私はすごく反省しています。 まあその子には押し付けなかったし、描きたいように描いてもらってたんですけど、自由で楽しい絵を描くとか言っておきながら、私自身くだらない大人になっていたわけです。でも私も子供の時はその子みたいに遊び心のない、ただ上手な絵を描く子供でした。 私は子供の時遊び心のないただ見たものを上手に描く絵を描いていたんですがその時はそれが楽しかったです今の私はそういうものに面白さを感じないので今みたいな作風の絵を描いていますでもどんな絵を描いてても絵を描く気持ちって子供の時に全然違う絵を描いてた時の気持ちと今絵を描いてる気持ちって全く変わらないんですよね それはなぜかっていうとどんな絵を描いていてもどんな作風だったとしてもその時自分が楽しいと思っている描き方だからです今私が描いてる絵はどうなったら面白いかなって考えながら描いてるんですけど子供の時もどうやったらうまく描けるのかなって考えながら描いてましただから俗に言う真面目な上手な絵でもその時の私にとってはそれが遊び心だったんです なんか <laughs> 子供の時の私は大人で、今の私が子供みたいですけど、そうじゃなくて、子供とか大人とか関係ないんだと思います。それが遊び心があるかとかないかっていうのは、たから見た感想で、楽しんで書いている本人からしたら、どちらも遊び心全開なのです。子供らしいとか遊び心があるとか自由だとかそういう人から押し付けされた理想像に縛られないで本当の意味で自由で遊び心を持つには 子供らしさとか子供心とかそういうことよりも大切なことは自分がいかに楽しむってことなんじゃないかと私は思います。 こんな感じの絵が完成しました。単にさっきここに青い輪っかを描いたので、タイトルは青い輪です。ちょっとここが剥がれているので、ジェルメディウムでくっつけたいと思います。であとは乾くのを待つだけです